саламатсыз эже саламатсыз здравствуйте эже сиздерде бир жумуш жок беле үйдө отура берип тажатты иштебесе болбойт эми кандай тажатты иштеп эле атпаймынбы да вы правильно обратились э, наша компания sunshines является легальной компанией э, мы трудоустраиваем наших граждан Кыргызской Республики. Э, если вы хотите, вы можете поработать 4 месяца, если хотите 6 месяцев. И также студенты могут за вашу безопасность. Да, да. Не дик? эжеке чырпайыз ей өліп кеткір бұл деген есі алып келіптір бұл эже тойларға барып келіптір ошону айтып беріп атат жок аны айткан жок ошону анткен жок мына извините что скажете говорите а сиздер мени туура эмес түшүнүп алдыңыздар анда мен кыргызча түшүндүрүп берейин ошентиңизчи ошентиңиз бул легалдуу компания биз э, кыргыз мамлекетинин жарандарын э, турциядагы отелдерге жумушка орноштурабыз э, биздин компания сиздердин коопсуздугуңар үчүн жүз пайыз кепилдик берет эгер кааласаңыздар төрт ай иштеп келсеңиздер болот кааласаңыздар алты ай иштеп келсеңиздер болот ал эми студенттер болсо каникул учурунда иштеп келишсе болот сонун экен э саламатсызбы россияга ушул жерден кетет дейби э, автобустар э, күйөөмдү россияга жиберип бир иштетип келсе дедим эле дайым эл катарычы акча таап мындай эми россияга эми ой ооба эми ошол самолет менен эле кет десем болбойт баягы корком депчи кандай корком деп кандай корком деп сен өзүң самолет кымбат экен деп эдиң э? билет канчадан байкесиздер да төрт жарым миң сомдон төрт беш миңге да жетпейт қой анан қой мен анда мен дагы барам чогуу эле баралы эми сага эмне бар эми ал жакта эми барам мен мен деле көрүп кетем эми Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Это я вот улица пошел, да? Написал, да? Потом я сюда э, хотел маза кушать. Вот. Байке кіргізшелі сөйлеңіз қиналбай. Жана жаңатан бері айтып мен кишинин орусчасын тігеді Эми мен тамактанып кетейин дегенмін. Сиз отуруңуз маза кылып, азыр мен мени алып барып берем. малдар қойып қойыңыз мен өзім алып барып тұрамын жұмыс мен сразу айтып қояйыншы москваға кіргеннен бері жаңағындай ролл суши ана kfc макдональдс жей беріп ташап кеттім андай жемеймін да андай бізде андай тамақтар жоқ бізде қырғыздардың тамақтарының барлығы бар о қырғыздағыдай иә э? ошо қандай қандай тамақтарыңыз бар лакман бар пельмендер бар казан кебаб баранина говядина шашлыктарыбыз бар уйдун этинен койдун этинен беш бармагыбыз бар өзгөн күрчүнөн ашыбыз бар ырдасаңыздар болот бийлесеңиздер болот сонун туура мага кой этинен шашлык берип коесузбу анда э боқтағанға болады а жоқ ұқтаған жоқпын мен О, наспа ұтты ұтты ұтты қарайсың ба мына лотерейден жүз мың ұтып алып мына мына мына мына мына болды көрдің ба жүз мың жүз мың киімдерің шоғыт болды тез қай жаққа турцияға барамыз міне турцияға жоқ турцияға барбаймыз қазір сен апаңдыкына барамыз сені таштап келемін мен е жоқ мен ақа барбаймын мен де турцияға барамын тамаша тамаша бұл өзімен тез тез а қой тұр қой тұр ұқпай қалдық оқшы бармай қалдық оқшайды эме жөнүндө розыгрышкен тамашалап коюптурмун мен интернеттен ушинтип эле басып жүрөсүң эми интернет ар нерсе кылат да адамдычы нурбек жаңы алган үйүбүздү байкадыңбы дубалдары өтө жука экен қаттырақ сүйлөсөң эле кошуналарга угулуп калат анан анан алмаштырыш керек оңдош керек қалыңырақ кылыш керек элестетип атасыңбы а деген сайын кошуналарың угуп атса болбойт анда эй сен эки күн подряд бактияр токторовду ныр ырдасаң эле кошуналар өздөрү эле алмаштырып алат дубалын бактияр токторовдун Буй буйында қойшы еще ма?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 сен эркексиң го күчтүүсүң төгүп пожалуйста ма